trem lá na frente, Elisa? ele deu. A hora que ele buzinou, você filmou, menina. Filmou? Olha, olha o que, que aprenderam, olha. Tia! Tia! Joga lá do outro lado. Olha, olha que pega. É. Tia! Tia! Miguel! Você conseguiu? A Daniela ficou feliz. É o bebê que nasceu da outra. Olha o negócio, que é uma caixa de leite. É isso. Ó, ele veio tudo aqui comigo, a gente tá comida pra ele. tio, o senhor lembra quando o senhor levou eu, a Débora? Nós viu ainda um vagão caído, o senhor lembra? Ah, lá no ah, horto. horto, é. Eu tô achando que o horto é pra cá, tio. Vou é pra lá. Gêmeos, olha aqui. Dá tchau pro tio aqui, ó. Não, faz assim. Miguel. Miguel. Miguel quer saber de aventura. medo do drone, tio. Elisa. Que Elisa, ó. Eu e a Daniela fui Eu vi um... Você tá filmando, né? Eu parei. Agora comecei de novo. criança tá? Tia, pode pôr ele. Criança do jacu, né? As cabritas estão presas hoje, Cícero. tá muito seco hoje, não dá pra fazer uma boa imagem, não. O verde, do, do o verde tá faz... Aqui, né? Hã? Do Rio, né? Rio de Janeiro. Eu só sei dizer que essa linha aqui é de São Paulo até aqui. É do Rio, não? Essa aqui é de São Paulo até aqui. Você nunca tinha trazido as crianças aqui não, Bruno? Nunca vim pra cá. Do lado aqui eu nunca vim. Então eles não, automaticamente não, não, não conhecem trem também? Viram, eu acho que no, no horto, mas de longe, né? bem de longe. Perezinho foi a primeira vez, né? Primeira, primeira vez. Até eu assusto, porque aquela mas ele achando que ele ia bater no drone. Não ia deixar não, nunca, Ele não ia bater no drone, o drone que ia bater nele. Mas como? <laughs> Então, se eu confundi isso, ao invés de subir, pois é, descer. É, foi, isso, foi exatamente isso que eu pensei. Imagina. Você falou que, que, que começou a falar e que acontece, então eu fiquei quieto. É isso. Ah, Imagina se você falar assim, sobe, sobe, eu desço. Sobe, é, sobe, esses sobe. Dia, ó, sabe como é que é, é fácil confundir? Esses dias. É, é, é, não vou nem falar aqui. Você vai cortar depois, né? Não. Não? Vai ficar aqui pro canal, pra todo mundo ver, escutar. Pode falar esses dias? Não vou falar não, do, do computador lá que se confundiu. Olha, eu chego perto dela, lá vai. Beleza. Fala assim, pega Criança gosta de liberdade, criança gosta disso, é correr. É ir para um canto, é ir para outro, não tem que... Ô, Miguel, lá pro pai. as cabritas não vêm aqui para a gente dar comida para elas. Elas vem bem aqui, né, de pertinho, a gente põe assim, ó. Peguei. Segura ela, ela tá fazendo eu de... Peraí. Peguei. Vou pegar. Você vai, Elisa. Os dois com calça torta. Lá vai, lá vai. Calça então não tem tamanho. Um lado só. Parou. Comprei comida. Tá né? mais uma vez aqui gravando as cabritinhas, dessa vez trazendo meus netinhos que não conhecem. O Miguel nunca viu. A Elisa também não. Só a Helena, a Dani e a Lívia que conhecem. Dessa vez, ó, o dono tá lá, ó. Que lá é o dono, ó. E aqui estão. Agora vão se alimentar. Ali é um bodinho. Ali é um bodão. Ah não, outro bodinho também. Parece que liberou só os machos. Dadinho, são todos machos, né? São todos machos que estão aí. Tem fêmea também? Esses que estão aqui são machos. Eu acho que são todos machos, né? Pode passar a mão. Ele morde não. Morde sim. Não, vocês ficam aqui. Atendendo uma gravação, um pedido da Giane, uma amiga muito querida lá de Itajaí, Rio de Janeiro. Ela me pediu que viesse aqui, eu estou aqui. Ali está mais uma vez, ó, vocês já viram uma, uma vez, mas eu estou mostrando a segunda vez ou terceira, nem sei mais. Estação Tatu. Vai ser revitalizada essa estação. Fiquei feliz em saber disso, que aqui vai correr um ramal agora, até São Paulo. Não, não é que vai correr um ramal, falei errado. Esse ramal vai ser ativado até São Paulo, pronto, isso eu quis dizer. Olha o cheiro, olha bem. Tá sentindo o cheiro, Pedro? Pega aqui, Cícero, tô. Pega, eu não quero pegar essas crianças né, pequenas. Elisa. Aí, Maria. Bonito, né? Tá, traz ele aqui. Ele tem. Tá. Miguel, Miguel vem cá. Ô, bezerrão aí. Aqui, Miguel, ó. Bezerrão! Toma! Toma, bezerrão! Vamos lá, dá, dá pra Calma, Elisa. Vovó vai dar pra você comer. Cícero. Miguelzinho vai dar de comer deixa pra... Dani, deixa o Miguel agora. O cabritinho. Vai, Elisa. Vai, Miguel, dá. Vai lá, Miguelzinho. Dá lá pra ele pegar. Dá lá pra ele. Solta lá pra ele, solta. Dá pra ele, dá. Aí. Tá. Isso, fala, fala, toma, pega, fala pra ele. Tó? Fala pra ele, Tó. Olha lá pra ele, olha pra ele lá. Olha lá, pro... isso, olha lá. Tá? Ele não quer? Ele quer, quer sim, bem. Ele quer, meu bem. Coloca lá que ele pega. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, meu bem, ó. Coloca aqui, ó. Ali, coloca ali que ele pega. Põe aí no chão. Olha o outro. Ela jogou de ela longe. joga, ela joga de longe. Vou dar pra esse daqui. Tamanho Calma. Um buraco aí. Aqui, vamos lá. Dá pra ele. Dá pra ele lá, dá? Vai. Dá pra ele comer, dá? Peguei mais. Não tá conseguindo pôr a cabeça. Mas, Denise, será que é aquilo que tá berrando, né, daquela vez nós viemos aqui gravar que tinha uma prenha? Pode ser. Né? Aquele barrigão bonito que nós gravamos, lembra? tá girando tudo pra Tá. E tem mais, ó. Miguel, pega aqui, ó. Eu pega mais. Pega lá, Miguel, pega. Pega, Miguel, ali da vovó. Dá lá pra ele, ó. Não, filho, não dá tudo uma vez assim não, filha. Aí, ó. Se dá de uma vez aí, não tem graça. Dá aos pouquinhos, pra, pra, pra mim poder Miguel. filmar vocês. Vai, Elisa, dá lá pra ele, Elisa, dá. Tô. Tá. Tô, fala pra ele assim, tô. Olha lá, Elisa, ó. Vai, Elisa. Olha lá, olha lá, tô. Tá? Tira um pouquinho aí, Tira um pouquinho. Deixa o Miguel. Tá. Vai, Miguel. Pega, Miguel. Toma. É por cuidado, mesmo. Pegar essa mão. Põe aqui. Vai lá, dá, vai lá, Elisa. Dá, dá lá pra ele, Elisa. Isso, assim, ó. Vai. Dá lá pra ele, dá. Olha lá, Elisa, que bonitinho. Tó, fala pra ele assim, toma. Miguel você tá na roça. Toma, fala, toma. Hoje é qualquer um, mãe. Não, filha, não é esse. Ela tá pegando mato queimado. Ô, gente, que inocência. Lá, mãe, eu vou te dar de engano. Aqui, ó. Tá vindo cabritinho agora, madrinha, que eu tô vendo lá. Dá pra Miguel. Tá Olha lá, o cabritinho tá vindo. Miguel é mais corajoso, né? Bom, é homem é, também, né? Vamos pegar no né? Não, tá bom já. Poxa, é assim nunca para. É, tá bom. tá. Tá bom, agora a gente tem que comer, né? A cara tá olhando desconfiada lá atrás do poste, ó. Então tá não sabe se vem, né? não sabe se não vem. Você que era ó, camiseta. É Boris. Ai, Oh, coisa de Ah, resolveu vir. Aquela é uma fêmea. Ele não é. Tem um buraco ali, Tá enganando ali, ó. É isso daí que bate tá na cabeça aqui, né? né? Não é? Não, pai, eu tô tá. é Olha o cheiro característico que eles têm, Ah, não acho muito ruim o cheiro deles. Eles têm cheiro de laranja. É é Nossa, hoje eles têm bastante comida. Tchau, tchau. Olha lá, tô comendo aqui no mato. Olha lá, olha lá. Olha lá, vovô, Fala, Helena. Fala, fala lá, pro vovô o que, que você quer bezerrinho? fazer. Bezerrinho? Ali, ó. Bezerro. Onde tem bezerro? Aqui. Isso não é bezerro, cabritinho. filho, é um cabritinho. É, cabritinho, sei lá. Olha, ele tá procurando a mãezinha. ele tirou. Eu tirei um pulo dele, sabia? ah, Cícero, você perdeu esse pulo. Perdi que eu tava mesmo né, preocupado com o cabritinho lá. Né? É porque a outra deu uma fungada, não foi? Um negócio... Ai, mãe, uma folha, mãe. dar uma folha. E Madalena, hum. ele fez assim, ó. Dá pra ele, dá, chama, fala, toma. Toma. Pega. Fala. Fala, vem comer. Fala, vem comer. Vai, vai. Fala. Miguel, Miguel, Vai, Elisa. Não, você cai aí, espera. Vai, fala, vem comer, vem. Não, mas olha pra lá, dá, dá a folha lá pra ela. Tá coçando. lá outro lado. Que foi, Miguel? Você quer ela pegar? Quer ela pegar, Miguel? Cuidado com a abelha, hein? A abelha gosta muito desses lugares aí. questão dela escorregar, ela machuca se você pisar de qualquer jeito, é por causa das pontas que ela tem. Ô Cássia, vai lá com eles andar assim, ó, o, o, pra ver se eles conseguem andar. Você anda com ele e ela anda com ela. Mano, eu, Vai. Vai. Fica aí. Vai, Bruno, tenta andar com ele na linha. Na linha? Carregando ele na linha, ver se ele consegue. Não dá distância, não dá. Como assim, mãe? Coloca em cima e segura na mão e manda andar. Vai, vai, vai. Anda na linha, anda. Ah, anda na linha pra você tá... ser gente, ô Miguel. Anda na linha pra você ficar direitinho, anda. É, o Miguel tá precisando. Vai, pra você andar na linha. Desculpa. Cuidado. Vai, aí, aprenda na linha, Ai, pra mamãe não ter que bater no você. Ah, o Miguel tá conseguindo, ó. Eu consigo. não, filha, aqui, ó. ó. Trilho. Ui. não tá consegue. É. Ai, que mamãe. Mamãe. Oi. Mamãe. Mamãe. Assim, não. Tá. Não. Não, não. não pegou a comida, Coçando a, o chifre, sei lá, a cabeça no, no fio da... Olha lá. Aleijadinha, né? Puxando a perninha lá. Cabelinho partido na testa. Olha o bigodão. Bigodão não, o cavanhaque. Ele até reclama quando a gente... Cavanhacão de macho. Cadê Isso aqui é bitinha? É, né? É. Hoje Giane, vou começar a gravar agora Mais uma vez, viu? Atendi, atendendo o seu querido pedido, tá bom? Lá vem ele ali, ó Olha a luz lá, ó, nos trilhos Aí, apareceu, ó Tá vendo? Música Aí, Giane, mais um.